Carai ciui, mi estas sequanta la eventon eh, pri la covim eh, decnau e poco shangio kai do mi medito sposte ege mal ege mal frue nun mi do diras nur al vi restu con ni, con meditu con poste. Tanko. Saluton, uh, cae bonvenon alia nova Zamenhof medito. Hodiau estas uh, tago plena da coincidoi. Citio estas la medito numero 300. Cae portion festi, mi electis el tiron el pagio quartcent. Due, hodiau estas la sessa dat reveno de mia inaugura parolado che è il pri interlinguistico che esperanto alla Università di Amsterdamo, che io facte occasis giuste exacte antau ses iaroi, la dectrian de marto, cae hodiau ancau estas la tago de la evento organizita fare de INC, la Internazia Novelo Concurso, quiu patronas nian. Medito serion. Do, mi volas danki la patronon, cae ancao Andris Hovinga, la subtenanton, quiu memorigis al mi pri mia inaugura parolado. Facte, mi tute forgesis che passis giuste ses iaroi exacte ses iaru. Do la el tiro el pagio quartcent de la originala vercaro venas el la parolado en la sessa congresso 1910 en Washington. Ni povas eh, secve labori tranquille. Ni devas malgioi se ni a laborado estas ia foie tre malfacila cae sen danca. Sur nia flanco estas ne sole la fairo de niai sentoi. Sur nia flanco estas ancau la ne refuteble legioi de la logico cae prudento. Pazienze ni semu cae semu, porche niai nepoi iam havu benitan ricolton. Ien mi de nove, carai, do mi electis citiun el tiron, char gi parolas, pri la nepoi kai la antidoto ki un uh, ni malnova e sperantistoi ne nepre pre maliunai se de sperantistoi de multa iaro e de iardecoi tel vidas nur la malhelan flankon de la comunumo de la movado kai ech de la lingo kai estas refreshige audi fresh bakita in sperantistoi Kiwi povas havi entusiasmon anca una recte danke al ni, ciui antau i comencis semi cae semi. Do, ili vidas multain materialoin, ili havas multain occasoin cae opportunoin por lerni la lingvon cae giui la comunumon, la literaturon cotopo. Do, ili havas benitan ricolton, kai do tio estas estas bele kai mi chatis ke en la hodiawa evento estis aparte reservita spazio por eh, tiui novuloi kiui venas au recte el areto reto au el la curso eh, ide collegoi ce universitato e bonege tutto ne gravas gravas la entusiasmo gravas che ili estas cun kai che ni malfermas ni ein bracoin virtuale por uh, virtuale bracumilin kai bonvenigilin en nian familian rondo Dancon provia atento gis morgao, kai kiel ciam antauen sen fine